class 11 English prose and the book is Hornbills. From that book we have the third chapter today on prose and that is discovering Tut. The saga continues by A. R. Williams. Hornbills contains the prose part and this being the third you have already done first two. Very interesting one they were. I'm sure you must have enjoyed reading them, understanding them. Third chapter, that is this one, the discovering tooth, is a chapter related to history still closely related to archaeology, इतिहास और उससे भी ज़्यादा आर्कियोलॉजी से इसका गहरा संबंध है इस अध्याय में एक राजा के बारे में बताया गया है और उसके बताने के लिए जो सोर्स है उसके बारे में बताने के लिए वो सोर्स है उसकी कब्र उसका शव शव और कब्र के माध्यम से उस राजा के बारे में जानने की कोशिश की गई और क्या तथ्य सामने आए हैं ये आपके सामने रखा गया है as the title says discovering Tut Tut is the name of the king name of a king in Egypt. If you look at Egypt in the map, हिंदी में से मिस्र कहते हैं जिसकी राजधानी काहिरा है almost on the northern part of Africa and touching Asia. This Egypt is famous in modern times because of the Suez Canal. Suez नहर के कारण ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ ये राष्ट्र ये देश बीसवीं शताब्दी में अपनी अस्मिता के लिए जो उसने लड़ाई लड़ी स्वेस कनाल को लेकर वह जग जाहिर है but there is another reason why this why Egypt is famous and that is for pyramids and in pyramids the graves for which the pyramids were made, graves of great kings, जो उन कब्रों में दफना दी गई हैं जो पिरामिड के नीचे हैं डिस्कवरिंग ट्रुथ अर्थात तुत के बारे में जानना खोज और फिर आगे शीर्षक कहता है the saga continues saga means गाथा सागा मीन्स गाथा एक लंबी कहानी लंबी गाथा और गाथा से अर्थ होता है बखान करते हुए जब कुछ बात करते हैं किसी की बड़ाई करते हुए बखान करते हुए चाहे वो उसकी बुद्धिमानी का बखान हो ऐश्वर्य का बखान हो या उसके व्यक्तित्व का बखान हो तब हम कहते हैं गाथा सो so, गाथा जारी है अस्तित्व की खोज गाथा जारी है अर्थात अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है इस राजा के बारे में जिसका नाम तुत था so hope you have understood the title discovering Tut the saga continues जारी है गाथा जारी है किसकी तुत जिसकी खोज के बारे में इसमें बखान है and the writer is A R Williams A. R. Williams is the writer. So let's have some brief understanding of what we are going to learn further before we proceed on to the actual lesson. Name of the king, as I said, is Tut. First thing. He is also called Tutankhamun और तुतन खानन ये दो नामों से वो प्रसिद्ध है लेकिन दोनों में टुट कॉमन है टी यू टी कॉमन है और इसलिए संक्षिप्त में से हम तुत के नाम से याद रखें तुत के नाम से इसे जाना भी जाता है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसे टूट एंड खामन के रूप में ज़्यादा जाना जाता है पहली बात इजिप्त का है जिसे मिस्र भी कहते हैं वहां के राजा की कहानी है तीसरी बात तो जो है वह राजा बनता है 11 वर्ष की उम्र में only at the age of 11 at the age of 11 only he becomes the king one 1341 C he is born Add 11 years, and when you add 11 years in BC, what happens? From 1341, you subtract 11 so 1130 BC he becomes the king. Remember, BC means before Christ. Before Christ, ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्षों को दूसरे तरीके से दर्शाया जाता है जिसे बीसी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के जितने दूर जितने दूर के काल में दूरस्थ काल में जन्म होगा वह वर्ष उतना ही ज़्यादा अंकों में रहेगा और जैसे जैसे ईसा वर्ष के जन्म के काल के निकट आते जाएंगे वह संख्या कम होती जाती है तो ईसा के जन्म से ग्यारह तेरह सौ इकतालीस वर्ष पूर्व 1341 year before the birth of Christ this Tut was born this king was born and that's why it is called 1341 BC. And then after the age, at the age of 11, that is in 1330 BC, he becomes a king. Further, unfortunately, he dies at a very young age at 1321. He died at a very young age in 1321. That means he barely ruled for nine years. Now a child becoming a king, ruling for just nine years, died as this young boy of 20. Then what makes him famous? That's what we are going to learn. What makes him famous? क्यों प्रसिद्ध है इतना छोटा राजा उम्र में जो इतना छोटा था ऐसी क्या बात है जिसका इसका अध्ययन हम कर रहे हैं what is there that mister A R William had to write a long story about him, titling it as uh, The Saga Continues. There are few words which come across in this, uh, few terms. One is Ammon. Amun means Egyptian god Egypt का एक देवता जो सूरज का देवता और वायु का देवता कहलाता है सन एंड एयर जैसे भारत में भी इंद्र सूर्य देवता इंद्र देवता ऐसे ही इजिप्ट में भी पुराने काल में प्राचीन काल में जो देवता थे उनका नाम था अमिन दूसरा शब्द आएगा ए टी अनतन disk of the sun. Atan means disk of the sun. What is the disk? When you have a full bright sun in the sky, full bright sun, you find the outer ring. You see the outer ring of the sky, of the sun. That outer ring, that peripheral, which is there in the periphery of the sun, is called disk. It covers the entire sun, but when we say disk, it means the outer periphery, the peripheral area. Next word that will come across is Pharaoh. Pharaoh or Pharaoh. Pharaoh is the title given to the Egyptian king. जैसे बादशाह दिया जाता था मुस्लिम या मुग़ल बादशाहों मुग़ल राजाओं को एडवर्ड जेम्स ये पश्चिमी जगत में राजाओं के टाइटल होती थी ज़ार ये रूस के राजाओं के टाइटल होती थी ऐसे ही इजिप्ट के राजाओं की टाइटल हुआ करती थी फ्राओ और pharaoh depends on how you pronounce and it means king तो Egyptian word of king is pharaoh in this story discovering truth the saga continues. What we are going to learn apart from English grammar, difficult words, and uh, something about sentence formation, etc. We are also going to learn few things which are historical, your atihasik. The first thing we will learn is after life, belief in after life. जब हम राजा तुत के बारे में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि they had strong belief in life after death and they they felt that there exist similar kind of life after death. And so, how is it expressed by those kings that we will learn? Second thing that we should know is that there is a character, there is a person called Howard Carter. Howard Carter is the gentleman who discovered this uh, man's history through archaeological digging. Puratatv Vibhag, Puratatv की खोज पुराने चीज़ों की खोद कर खुदाई करते करते करते करते जब ज़मीन की बहुत गहराई से कुछ चीज़ें निकलती हैं जैसे कुछ ईंटें भवन बर्तन सिक्के कपड़ों के टुकड़े लकड़ी के टुकड़े मिट्टी के बर्तन आदि आदि तब उनका अध्ययन किया जाता है then we study that these bricks belong to which age and through a method there are many methods to find out the age of those things which are found from underneath the earth, maybe 10, 15 feet, 20 feet, 30 feet below the earth. Beneath the earth surface, 30-40 feet जमीन के नीचे समय के साथ साथ हजारों वर्ष में वो सामान दफन हो जाता है चाहे भूकंप के कारण चाहे धूलों धूल के कारण बाढ़ के कारण और एक नेचुरल प्रक्रिया में आप देखते हैं शहरों में जब सड़क बनती है तो आप उस सड़क को देख कर when you see when you want to build a house by the side of a road you build giving it a little height and after twenty thirty forty years you find that the road height is more than the base of your house previously the base was little higher and now the road is higher why with the passage of time road has been built and rebuilt and rebuilt and layers after layers layers after layers and a time comes when the house becomes quite sunk. मकान जो है वो काफ़ी कुछ नीचे हो जाता है and if it is allowed for another hundred two hundred five hundred years you will find that the houses have vanished. That is what happened with Harappan culture, with Indus culture, with many other civilizations. They perished this way. So similarly, this gentleman called Howard Carter, he discovered Tut's Kabr in 1922. Note the year. It was in 1922 that for the first time after many, many years of search, extensive research, Howard Carter happened to discover a grave of a king called Tut. Grave mane Who was the gentleman? Howard Carter. And through this comes lot of information. So Tut becomes, uh, the king Tut becomes famous mostly because he was the first of the pharaohs whose grave was unearthed, whose grave was discovered. There after many more were to follow उसके बाद और बहुत सारे निकले But first one was Tut. And the man who did that was Howard Carter, and the year was 1922. Next thing interesting that you will find is that coffin has a few layers. First layer of coffin is garland of olive, petal, cornflowers. First layer of coffin. Coffin has three layers. एक के अंदर एक तीन कॉफिन थी शरीर एक ही था body was one only that of king Tut but the body was kept in the inner most coffin There was an outer coffin, inside that was another coffin and inside that was the third coffin. Coffin matlab kya hota hai wo box जिसमें शव को रखा जाता है और दफनाया जाता है लकड़ी का बॉक्स होता है मेटल का होता है ग्लास का होता है बहुत तो coffin is called that box in which the dead body is kept. So in this case Howard Carter found there are three coffins, one inside the other. And the innermost coffin contains only one body. And that is of Pharaoh Tut. The first layer, the outer one, had garlands, mala, olive petals or corn flower ki मालाओं se dhaka hua tha. Sabse upar ka. और इसके बाद उसने कुछ और काम किया उस पर हार्वर्ड कार्टर ने और फिर उसके बाद समय निकलता गया it was in 90 he tried quite a lot to to do a lot of things with that uh, dead body in order to get more details about the civilization the history it was only 1968 that an anatomy professor professor of anatomy in USA anatomy मतलब क्या होता है शरीर विज्ञान एनाटॉमी मतलब होता है शरीर विज्ञान शरीर विज्ञान का अध्ययन अध्यापन करने वाले प्रोफेसर उन्होंने पाया कि ये जो फराव टूथ की जो बॉडी है इसकी बॉडी में कुछ ब्रेस्ट बोन्स मिसिंग है ब्रेस्ट सामने की छाती के आसपास की बोन गायब हैं और साथ ही साथ कुछ पसलियां भी गायब है रिब्स बने पसली पसलियां सामने की पसलियां भी कुछ गायब हैं रिब्स भी गायब हैं and you know he reacted to it and fell that probably Howard Carter when he was doing the digging, probably he did some damage to this body. And because of this damage, these bones are missing. You know, this body was dated 3000 years back. 3000 वर्ष पुरानी ये कब्र थी कॉफिन था 3000 इयर्स 3000 इयर्स तक ये बॉडी रखी थी कॉफिन के अंदर कॉफिन के अंदर कॉफिन और वो भी स्वयं जमीन से कई फीट अंदर गहराई में एक बड़े सुंदर कमरे में जो अंडरग्राउंड था we will see the details about it will study the details so three thousand years body को जब हावर्ड कार्टर ने निकाला तो उनको बहुत कठिनाइयां तो हुई we will study that he found he felt lot of difficulties he face the difficulties and so in 1968 That is after 40 years, 22 body was discovered and in 68, after about 40, 45 years. One professor, when he did research on the body, he felt something is missing and he said probably Howard Carter could not handle this body correctly or God knows what happened to some bones and ribs. So he blamed Howard Carter for not being able to handle the body properly. That's another part of it. It was on 5th January 2005 that means just 17 years ago, just 17 years ago, in order to know further about this saga, further about this body and the history and archaeology, the scientists decided to put this body under CT scan. What is CT scan? You must have heard MRI and CT scan. Computerized टोनोग्राफी हाँ, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जिसमें पूरे शरीर का एक्सरे होता है एक तो आपने एक्सरे सुना है किसी किसी पार्ट का होता है हाथ का उंगलियां का जॉइंट्स का पैर का छाती का हड्डियों का बेसिकली वो एक्सरे हड्डियों का होता है यहाँ पर सीटी स्कैन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी ये एक एडवांस साइंटिफिक एक्सरे टेक्नोलॉजी है उसमें मशीन एक होती है गोलाकार छोटे से सुरंग जैसी चार पाँच फीट लंबी सुरंग के आकार में और उसके अंदर लेटे हुए आदमी को जिंदा आदमी को लेटा कर उसके अंदर उसको धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और वो जो सुरंग के आकार में जो मशीन रहती है वो स्लाइड करती हुई बॉडी का एक्सरे लेती है एक नहीं बल्कि कई हज़ार और सब कुछ सेकंड में कुछ मिनटों में और वो एक्सरे भी कई लेयर्स में लेती है layer it's a very difficult this thing to understand but then if you want to know more about CT scan then Google it and find out but what you should know is CT scan is a very advanced technology computerized tomography where a body is slid into a tunnel-like machine, सुरंग टनल छोटी सी करीब पाँच छः सात फीट लंबी होती है बस उसके अंदर बीच में एक होल रहता है जिससे केवल बॉडी लेटी हुई बॉडी जा सकती है धीरे धीरे बॉडी को स्लाइड करते जाते हैं और जैसे जैसे स्लाइड होती जाती है एक्सरे होते जाता है और उस एक्सरे का फिर अध्ययन होता है और वो जो एक्सरे होता है ना हर पार्ट का तीन लेयर में होता है x ray so it is very very scientific so पांच जनवरी 2005 को this body was taken out of the grave was taken to a place where C T scan can be done now when I say to a place it doesn't mean it was taken far away from that grave grave के पास ही स्पेशल सीटी स्कैन मशीन बनवा के मंगाई गई सीमेंस नाम के एक व्यक्ति ने कंपनी ने manufacture of machine Siemens world famous company है सीमेंस उससे अनुरोध किया गया Siemens was requested to make a specially designed customized CT scan machine so that it can be carried to the place close to the grave बिल्कुल ग्रेव के पास सीटी स्कैन मशीन को लाया गया और वहाँ पर उसकी बॉडी को सीटी स्कैन किया गया hope you have understood some titbits about what we are going to learn up तो यदि हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाए we go back 1922, first time the graveyard is seen the body is seen and in 2005, that is almost after 80, 85 years, the body is brought out for the first time fully brought out Howard Carter ने कोशिश की निकाल नहीं पाया 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर ने बिना निकाले उसका अध्ययन किया तो he came with the conclusion that some ribs are missing some bones are missing and what not and probably he tried to blame Carter. But then in 2005, when Siemens made a special CT machine, the machine was brought close to the graveyard. The body was brought out of the graveyard, kept in the CT scan, x-rays were taken, and then the whole body was put back. So it's a 80 year long story. And in that exercise from 1922 to 2005, what all we noticed and what all conclusion historians and archaeologists have drawn, that is what we are going to study. क्या निष्कर्ष निकला है इस पूरी 80 साल के एक्सरसाइज को लेकर ये निष्कर्ष भी इस अध्याय का आपका हिस्सा है So now here we go with our chapter Tut, the Frau, discovering the Tut, the saga continues. Now our method of proceeding with this chapter will be that I'll be reading out the passages in English, explaining all the lines almost line by line in, in English Translating them in Hindi also simultaneously and will also tell you difficult words, their meanings and maybe its uses. But not all words which you may find difficult will be covered by me because otherwise it will be very, very long. You need to understand that many of these words have come earlier also and you need to have a look at dictionary yourself too. So here we proceed. He was just a teenager when he died. He means King Tut. Teenager means teen age R. Teen means wa umr, that age between 13 to 19. वह उम्र जिसमें अंग्रेजी में thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen आता है टीन डब्ल्यू एन टीन जिसमें आता हो उसे टीन एज कहते हैं और जो टीन एज का हो उसे टीनेजर कहते हैं ए जी ई एज यानी उम्र टीन की उम्र का किंग टुट डाइड ए टीनेजर जैसा मैंने बताया 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई the last heir of a powerful family that had ruled Egypt. Heir means uttaradhikari. देखिए hair मतलब बाल और उसकी स्पेलिंग क्या है H A I R और heir माने उत्तराधिकारी H E I R heir to the throne. now in india now the daughters are also heir to the property of parents You must be knowing. You should know. Previously, only sons were owners of the property, heir to the property. Now, when the daughters are heir to the property, heir matlab uttaradhikari, and it was a very powerful family. बहुत शक्तिशाली परिवार था that ruled Egypt and its empire for centuries. He came from this king Tut, came from a very powerful family, a family that had a big empire. आप देख सकते हैं नक्शे में it had a big empire that ruled Egypt for centuries शताब्दियों तक जिसने शासन किया उसका ये राजा था he was laid to race laden with gold and eventually forgotten to lay to race to lay मने लेटाना ले डाउन और लाई डाउन लाई डाउन मतलब लेट जाना ले डाउन मतलब लेट आना और ले डाउन मतलब बलिदान भी देना he lay down his life for the country so here he was laid to rest rest मतलब आराम मौत उसे दफनाया गया he was laid to rest to lay to rest मतलब दफनाना याद रखेंगे टू ले टू रेस्ट रेस्ट मतलब आराम नहीं टू ले टू रेस्ट मतलब दफन करना he was laid to rest laden with gold लदा हुआ लेडन विथ गोल्ड मतलब टू लेड विथ मीन्स लदा हुआ सोने से लदा हुआ और अंततः भुला दिया गया एंड इवेंचुअली मतलब अंततः फॉरगॉटन भुला दिया गया बहुत बड़े परिवार का राजा he was king of a very big empire came from a family which ruled in a big empire he died as a young boy at the age of twenty and he was laid to rest and forgotten उसे दफनाया गया और भूल गया और सोने की चादर सोने से भरा हुआ था उसकी जो कब्र थी Since the discovery of his tomb in 1922, spelling देखिए T O M B tomb उच्चारण है टूम बी साइलेंट है और टोम नहीं बोलते बहुत लोग गलत बोलते हैं इसे कहते हैं tomb T O M B tomb a man's life start from womb W O M B womb womb मतलब गर्भ एक एक उक्ति है quotation a man's life start from womb and ends up in tomb from womb to tomb man has to work keep hard keep working hard जन्म से लेकर गर्भ से लेकर मृत्यु तक मानव को कठिन परिश्रम करना होता है वोम टू टूम तो यहाँ पर discovery of his tomb in 1922 1922 में जब से उसके कब्र को खोजा गया है the modern world has speculated about what happen to him to speculate मतलब अंदाज लगाना हवा में तीर मारना to do the guessing work Since the discovery, the modern world has speculated about what happened to him कि उसको क्या हुआ होगा 20 साल की उम्र में कैसे मर गया इतने बड़े संपायर का बादशाह इतनी जल्दी राजा भी बना और उसके बाद मर गया क्या वो मार डाला गया था जो गैस वर्क हो रहा है स्पेक्यूलेशन हो रहा है उसमें speculated about what happen to him with murder being the most extreme possibility जिसमें सबसे एक्सट्रीम संभावना लोगों ने जताई कि इतनी जल्दी क्यों मरा होगा वो है शायद मर्डर संभावना उसकी बहुत कम है कि उसका मर्डर हुआ होगा extreme most extreme possibility possibility मतलब संभावना लोगों ने गेस किया कि what must have led to his early death तो people fail guessed speculated that probably there could be many reasons, but the least important, least reason may be, most extreme reason may be murder. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years. Now, leaving his tomb for the first time in 80 years. Who is leaving his tomb? King Tut is leaving his tomb. मैंने आपको बताया ना कि 80 वर्ष बाद उसकी शव को पहली बार निकाला गया Tomb से कब्र से पहली बार उसके शव को निकाला गया किस लिए सीटी स्कैन करने के लिए leaving his tomb for the first time in almost eighty year Tut has undergone a C T scan that offers new clues about his life and death उस सी टी स्कैन से उसके जीवन और मरण के बारे में कुछ नए संकेत मिलते हैं क्लू मैंने संकेत इशारा हिंट कुछ नए हिंट मिलते हैं सीटी स्कैन करने से पता लगता है उसकी बॉडी के रिप्स कहाँ गए क्या हुआ और कहीं चोट के निशान है क्या कहीं तलवार चली क्या कहीं गोली चली क्या क्या है हड्डी टूटी है क्या ये सीटी स्कैन में पता लगता है तो 80 वर्ष में पहली बार जिसकी बॉडी को निकाला गया सीटी स्कैन किया गया उसने कुछ नई संभावनाओं को जन्म दिया है किस चीज़ की संभावनाओं को उसकी मौत के कारणों की संभावनाओं को जिसमें शायद मर्डर सबसे कम चांस है मर्डर की संभावना and provide precise data for an accurate forensic reconstruction this C T scan also provides not only it gives new hints and clues इससे न केवल नए हिंट मिल रहे हैं उसकी मौत के लेकिन साथ ही साथ हमें एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है आंकड़े मिल रहे हैं फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन फॉरेंसिक मतलब क्या होता है फॉरेंसिक साइंस होता है एक ऐसा विज्ञान जिसमें सामान्यतया शरीर के अध्ययन के माध्यम से और आसपास के वातावरण के माध्यम से अपराध किसने किया कैसे किया क्यों किया किन चीज़ों का उपयोग किया ये पता लगाया जाता फॉरेंसिक विज्ञान तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन वहाँ जो आसपास चीज़ें पाई गई हैं खुदाई से खुदाई के बाद खुदाई के बाद after digging digging digging so many times research So, CT scan help that further in reconstruction of the boyish Pharaoh. Reconstruction, पुनर्निर्माण ये जो लड़के जैसा फराव था बॉइश लड़के जैसा लड़कों जैसा गर्लिश मतलब लड़कियों जैसा बॉइश मतलब लड़के जैसा लड़के जैसा फराव था इसके इतिहास को इसके आंकड़ों को इसके जन्म मृत्यु काल इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिलने में ये सीटी स्कैन ने बहुत मदद की है इसके अलावा उसने इस बात में मदद की है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई तो ज़रा जाने अब सीटी स्कैन से क्या क्या हमको मिला